Barcelona compta amb un nou centre d'urgències i emergències socials al carrer Llacuna, que substitueix l'anterior al carrer Comerç. L'edifici nou és de 1.700 metres quadrats i gairebé multiplica per 6 la superfície de l'anterior. Té 108 lliteres com aquestes que permetran acollir de manera temporal totes aquelles persones que es quedin sense un lloc on dormir, per exemple en casos d'emergència com incendis o onades de fred. També preveu donar servei a famílies en situació de vulnerabilitat. Això ens permet en aquest moment atendre situacions que abans eh, a, la nostra ciutat estaven desateses. Doncs persones que havien perdut eh, familiars com a conseqüència d'un accident de trànsit, com a conseqüència d'un suïcidi, situacions que fins ara Eh, no tenien un suport psicològic immediat. No és el mateix que passin la nit o que s'esperin els seus familiars asseguts en una cadira que que puguin estar en una habitació. L'equipament, que ja està en funcionament, dona servei tot l'any ininterrompudament i treballen 63 professionals de l'assistència social com psicòlegs o treballadors socials. Encara que sempre es diu que un edifici no fa la cosa, és veritat, perquè la qüestió és que la feina es feia, es feia magníficament sense l'edifici, tenir un edifici amb dignitat, amb uns espais dignes, doncs fa la feina més fàcil a tothom. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona va atendre l'any 2013 a unes 20.000 persones, un 30% més que l'any anterior. El nou edifici ha de permetre que aquest augment assistencial es faci amb més comoditat.